veure les potencialitats que tenim des del punt de vista econòmic, del coneixement industrial i posar tot això al servei del creixement inclusiu, amb un model que sigui, com us deia, just, que sigui sostenible i que sigui competitiu. Per nosaltres eh, té tot el sentit del món el creixement econòmic si es produeix de forma inclusiva i garantint la igualtat d'oportunitats i la qualitat de l'ocupació.